Bu bu qanday chidayapsiz aka? Gapirasiz gapirasiz. 12 ming, 12 ming. Bo'lagi qancha chidayapsiz bozor? Bozor 11 yarim. 11 yarim. Boqilgan bu hamma 12000 bozor 11 ming hozir savdo qilishlar. Bu necha yashar bo'ldi aka? 2 yashar. 2 yashar. Yana 2 бунаса нече деяпсиз 15 мин 15 ҳазор сомон буям икешарму икеа иш дуним колам даст бозор нече қил дака он екки дувозда ҳазор сомон бозор ина савдо кардааст муқаи боқидагӣ 500 çıkada? Joey 500 çıkada? Görüyor. Joey 5 400 kilometre var azman tamam. Yine moli nazımda 1000 somon. 9000 somon deyişi yaptı. Bu üçüncü gösolaçası. Gösolaçası bu kaça ekan? Gösolaçası kaça ekan? 6 litre. 6 litre. Şaşlettin Şirvet Odası'na. Goy Harbi. Evet, beradı. Yukarıya koygan ekan yana boktu mu, bulmaktı mı, normalim. Sadık Güneş mi bu arada? Olcay, Olcay mı? تعلیمی من گوساله چاسه بقچه ای کن چونچه گوساله چاسه نه اکم بلوگر اینا در یوتیوب میپنم اینا انشالله سودا میشه وقت سودا میشه olti yarim ming a bozor nechi qilyapti besh yarim besh ming olti yuz besh ming olti yuz marhamat 5600 бо 2 савдо кардаста. Э тужда набуд. Ина гоножини фарбиак. 5000. Бозор 7000 савдо кардаста. Ич. Бусала чашам. Чи мушай? Гоножин ая. Чандим шай бусала? Сай. Ин бусала чаш. Йо иштам бадя. Чи чилина. Чанга чилина бусала? 7. 7 литр чи? Бо гузала чаша ме мақта. Ин 7 литр чи ме дудас? Як бу гарда писсо се. Мегам ирам. Паша дур фомони. شش لیتر شیر میتا گوسالاچش چند گوسالاش سیم دیوم دیم گوسالاش گناجی نه چند گناجی گوسالاچش هم خلاصه اکیزی سیمیز گناجی میداز شش لیتر شیر میتا اینا سیدو شبلیت گره تشکر گوسالاچش هم میمکا اینا تو چند بار برابر کردی؟ بار برکه چند شید بار برکه؟ بازار هفته نیم هزار سودا کرده سر چند سودا شده سر؟ هفته هفته نیم؟ هفته نیم سودا کرده سر؟ مرحبا ҳафтани маълум аст савдо кардистан бар ҳамаш литр шир мета Yeah. این چند ساله ها که؟ او دو تا زایده دو تا زایده دیگه؟ دیگه شاید؟ دو ساله هست؟ دیگه دو ساله هست آن همه Հինա։ Հաշտինե մազոր։ Հաշտինե մազոր 400-a գուսալա։ Çandım güzel açar. Yakın. Bina. Yakın güzel açar. Şaşlarım alır. Çana teşhir beta. Çorta. Ha, hava. Bozor çan saldı kadar. Ha fazla dışarı saldı kadar. 7200 saldı. somon мураҷини нав якум гусалаш будааст ина нав зоидаги чор рӯза гусала мураҷи будааст марҳамат чанд шид акаи гунаҷин Ира 15 мегем. 15 15 ҳазор сомонӣ 15 мин сомон бу буғиза чандум шуда Canım işte bu kadar. İyi, canım kusalaşta. Çorum çorum. Çorum kusalaşta bu kadar ya. Semoha bu kadar. Sele teşhir ediyorum. İşam kunacın ya. Kusalaşaş kunacın. Aha, sele teşhir ediyorum. Moni kalon. Aha. Так, бригадорный квартал. Thank you. 11 kada? 11 هزار تومانی Seletin şirbet. Seletin ozraşa şir dora. İmoli kucu aka? Paraş globo da. İnakam ҳамкас саҳодопни омаданд ин аст синаш чор литр шим медаҳад акай бор баракакада хутом меведед бегун даони азор бошад вообще ягон гарант умати амаки даони азор боша ягон гарант гарант натбачои чапоки сина шапор гир ма гарант метам марҳамат тарафҳои буқа мезгарам буқаи калон калон боқидагиҳо қай гов аркия бошад ина биқорат наҳалем ҳазор сома агирифтад тӯққиз ярими сомонга савдо бурдсарад хулосад қанча сасн сакда олишда ҳашт ҳазор ҳаштад сомонида гирифта инам ҳамчунин боқидагӣ 5000 сомонӣ бозор бозор 76 кадам бозор 7600 қита бозор марҳамат ҷаҳонамо бор баракат ё ғайракаи ман сокадам ин аст фақат 10000 сомонӣ хуш نه هزار تا سودا خریدم اون میسمون دیابت تو کل میسمون گا سودا خریدی یابت بازار بکردم بکچه ای کم بکار بایدو کو گام زنه یکی بکچه هاشی؟ هشتا هزار و هشتا سن او بایدشا بیشتر بینم تو نزن اما نه نمیزنم خط چکه تر بزنم هشته هزار سومون هشته هزار هشته اوه هشته شمده در بازار چند سفت رو کدم؟ هشته هزار هشته خریدم خریدنش؟ اوه گم نزد ای کی گرفته نکا؟ ای گلبدین گلبدین؟ گلبدین جینی کلی اوه پورتلچی پورتلچی ها؟ مرحمت اون سکیز می سکیز شما من قلاش بده پنسال بخیر پنسال پنساله؟ живой вес чанқа боша тахминан 500 600 600 кило бро 600 кило бақай байвой байку марҳамат малака 18 800 сомона гирта инам 18 сомон qancha? mana uch ming so'mga qancha savdo o'rta olishibdi buqacha sen azor somon savdo qadar yilta marhamat bor baraka sizga omad aka bu buqalar yo'q tarozigami shunda hozir taroziga tortadi ko'ramiz mana Нечи диафта? 390. Дина живой вес 390 кг бромада. 400 кг гуфта буда? Қариб на бой бромада. 390 кг. Йо пуша. Уна. 390 кг. чанда гирифта ака шашини фурӯхтинаш ana olti yarim mingta savdo bo'libdi buni ajina Alayan dodes naydadim ko'ring. marhamat mana gazirga kirib ketishyapti Yoq bakas. bitta qadam taraf mebaray nasib bo'lsa Xozobodam qidish. Kolxozobod qilish ha? Ina. Buni ajincha aya? Bu qachon Ha. bu qachon? İspanyol Kardistan. 25 ning. Ha. Bozok arası var. Var. Yani o dertlerin yok. Hadi orası da Andros olmaz. Hadi orası da Andros olmaz. İlk kapı geçmiyor. Bozok arası için neçi bo'ldi? E, 2 mi? Bozok neçi deyapti? 16. 16? Mana yoshlar endi mollari murojaatchasi. бунобир 1600 сомон 1600 сомон майли умирзоқ mana hoji bobona qo'nojimchalari bor ekan olti ming somon deyapti besh yarim bozor savdo qilyapti shashador savdo qilsa i'zora chashan qo'nojimmiz Acaba neçilete sütlenedi? Ha? Neçilete sütlenedi? Öyle adı can atıldı da bir yarım yeki beradi. Şimdi mahsamına olamaz. Şurada hiç gerek. Bu bolası emi yaptı da ha? Ha ha. Bu neç günlük oldu? Hikayet. Bir ay oldu. Bir ha? Hikayeti var yeki onun. Merhabat. 6000 somon. Yaxshi qo'nojon ekan. Yo'sh. Sovuq ko'ryapti, haydab ko'ryapti. Mana bu ikkinchi guzalachasi ekan bolasi nimaga Yine gulacına çor azarı tanca somunda gitti. Savdoşu. Bor baraka. Da baraka çaldı. Thank you. Mana buni ajincha bu qachon? Bu qancha bu? 3600 so'm. Salat chiroyli bu qachon? Yosh 34 qilyapti. 34? 3400 so'm bozor savdo qilyapti. Aziz ko'rsa so'moning. Marhamat. Bunisi qancha bo'ldi? Bu qancha bo'ldi? 4000. Ha 4000? 31? 3100 so'm Мия, хача? Она же ма? Она же сама. Ой, ты чаши да это? Ага. Хача 4500 да сауда. 4500 сома. Эй! ина калхозобо тв калхозобо беҳтарин бозор ая ка иншоалло баракат ёфтаесем ҳич маҳал нанолем иншоалло бозорҷона аҷоибот рафтеесай савдо паноҳтон ба худои тобачӯкои калхозобо тв ягон бачаи калхозобо худо садсола бошанд доимаим сарбаланд бошанд кам набинанд ай россия ай краснодар ай москва ҳама ҷо тамошо кардсаломҳамаша доу салом бугура зинда бошин аҷоибот бозор рафтед худо панотон ба худованд нигаҳбон шафурӯхтяфурӯхтмята пан ҳазор гирифтм панҷоҳу чор фурӯхтмш рафтесамайли бра салоат бошин марҳамат давай бра